Oke okay guys, kembali lagi bersama gue. Kali ini gue akan memberikan rekomendasi buat kalian yang mau main game offline mau yang seru. Gue akan memberikan rekomendasi 3 game offline terbaik dan pastinya seru. Tapi sebelum berlanjut, alangkah baiknya kalian mensubscribe channel gue terlebih dahulu ya. Oke, langsung saja inilah gamenya thank you Thank you. Thank you.